بری جانی جهانم بر منی آرزی گل قومتی سروی Çelebi avvareler Bulmamış alemde mendik kimse baktı kareler Figi hicrandir yüreğim buldu yüz bin pareler Kan revan etti ciger dil para bulgan yavreler Şöyle derdi bir kararı bir amanım نانم تاج mesuzem bitmandır Nanam tacime mesuzem bitmandır achirar yozim mehmondir bir fasl achirar yozim Gecəm bal kəmər seyridəcəm olmasa Neylərəm bal kəmər seyridəcəm olmasa Müslüqə o silkinib hər yer qıramam olmasa Sən mukamet araki gül kadre hal olmasa Çeşmişe rahat yüzü ben aşağıya kurban olmasa Şehirde cismim bana can bulmasa Başıma düşkün beni sevdalarım bir müşkülüm La kalbi yoklamayı dur kayda kaldım dip kulum Sermesin resmetlerin şerif delil oldurtun Ayetin bürkün mesemmer gün karanlıktır dilim Rovşan olmaz ki içere ummayı taban olmasa sebep mezunluğumda bu işler Sor geri akval zarım ya kadırdan bulmasa passar. أشتي حي Çaksa da bir çüyün çakkancı bulmaz Yaman pil aldım da zeri küp İlavan çaksa da bir çüyün çakkancı onamdan Havalar tengizine araştırmandan Bir yaşımda asra yarey düştümde geldim Eyim gitmeyin dostlar beni geldi Eyim gitmeyin dostlar beni geldi Bir yaşımda asra yarey üstümde geldim Derya sevdası ayare düştüm de geldim Namazımda geldim pembe ama. Namazımda geldim pembe ama. Sırım bildirmediğim ama Her deryası Yurda da yurda Şurada girdim ey Felekte yurda Felekte yurda Kerbela aşını Aldıma gülen arda Aldıma gülen arda Karıya solda osra düştüm de geldim. Ey düştüm de geldim Kalmış amaç imayı taban Mürşid kebir eyledi veyran Bastın چلد مری جسم مپیکان هر مو